Dinero, dinero zlodzieje Баба Капкан, Грибудень, Гелопары Мала Кап-Кап не успел посчитать Дела Кан-Кан, сатирая свой пларе На биток так я могу быть царем Но не Шугадэри, не Макфока Объяснять свои часы и купить всю твою хапки Мое имя дорого, фамилия богатая, Меня рожка не знала, что такое делать баб факты, бич, я согласен, плохой 20-20 Триля, мапакс, я даже не старался Рэперы, плаксы, омега, скепасы Ты бы смог так же, но ты не смог так же Салют моим бади, малой бьет чарты Что сделал Слава? Сделал всех нахуй, да сверхлазно No, понятно. Да хуя, еще 10 таких То есть 40 dinero, dinero, dinero,